belum pernah lagi dia buat pengumuman kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang-penumpang kelas ekonomi sila terjun ke tak pernah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke sebelumnya saya minta maaf kepada korang semua karena saya nggak aktif ya di bulan ini tuh membuat video gitu ya. Saya membuatnya itu cuma sekali dalam satu minggu, mungkin mungkin ya, mungkin dua kali dalam satu minggu gitu cuy. Karena saya lagi ini cuy, saya lagi fokus untuk membangun dapur di rumah. Eh, sekaligus dengan uh, membuat studio yang baru cuy jadi benar-benar saya nggak bisa fokus untuk membuat video-video lebih banyak gitu ya jadi saya harap kurang bisa paham lah cuy ya <laughs> saya saya harap kurang bisa paham cuy dan mungkin banyak requestan-requestan kurang yang nggak bisa saya turuti ya dikarenakan itu cuy uh, uh, masa masa yang tak bisa bersahabat gitu ya masa yang tak bisa bersahabat <laughs> Okey kali ini kita akan mereaksi lagi video dari Ustaz Syamsul Debat cuy ya eh, sudah cukup lama gitu ya kita enggak meli- apa mendengarkan ceramah-ceramah dari Ustaz lagi cuy ya di sini saya mendapatkan uh, ceramah Ustaz yang cukup eh judulnya cukup ini cuy cukup membuat saya itu rasa ingin tahu gitu ya. Di sini judulnya itu adalah Syamsul Debat, film Mat Kilau 80 juta. Nggak tahu ini 80 juta maksudnya apa ya. Film Mat Kilau 80 juta gitu cuy Oke sebelum kita lanjut bantu like-nya cuy ya Bantu komentar juga di bawah Dan buat orang yang baru join Jangan lupa di subscribe cuy Dan tanpa banyak cakap lagi langsung aja cuy Kita tengok videonya Oke cuy, videonya udah siap. Seperti biasa cuy ya, uh, kalau kurang ingin lihat original videonya, kurang juga bantu support ya uh, channel dari Ustadz Jamsul Debat cuy ya. Nanti saya simpan linknya ya, link video ini dengan link uh, YouTube dari Ustadz juga. Kurang bantu support juga cuy ya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Boom. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur sangat-sangat pada petang ini dapat kita bersama-sama dalam suasana yang sangat mencabar pada petang ini. Terima kasih banyak Ucapkan kepada puan pengerusi acara kepada puan, puan. puan pegawai jurutera daerah. Bukan. Ya ke tidak? Salah. Betul eh? Betul eh? Oh. Kepada pada penolong-penolong pengarah ketua-ketua unit seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bukanlah senang. Saya kata tadi ini kayaknya membahas tentang memberikan motivasi lagi tentang pekerjaan cuy ya. Banyak juga ya yang undang ustaz kayak memberi motivasi di bagian apa namanya kayak karyawan gitu ya? petang yang mencabar ini kerana selepas iya enggak bukan jumaat ini, ya. ini memang tak ada perkara lain yang lebih sesuai hari yang pertamanya ya? Hindustan yang keduanya bantal Hindustan bantal hmm. Hindustan dan bantal ah, maknanya tidur kan? <laughs> Tidurlah yang paling baik sekali pada petang ini sebenarnya. Oh, Tetapi petang, kita ya. diselamatkan ya? dengan program ceramah kononnya ceramah motivasi oleh Samsul Debat. Maka semua orang kena datang dan yang datang petang ini dapat menyelamatkan diri kerana maknanya petang ini kita <laughs> ya, tak ya. perlu bekerja. <laughs> Macam tu. kan? Ha. Dan topik kita hari ini, topik kita hari ini adalah daripada biasa menjadi luar biasa dari biasa daripada ha, biasa tajuk ni pun kalau diperdebatkan pun Jadi luar ha, biasa. maka akan ada yang kata ada juga biasa tu lebih baik pada luar biasa ada yang cakap luar biasa itu kadang-kadang disebut oleh orang perempuan kepada suaminya buang tabiat kata buang tabiat dia kata buang tabiat luar biasa pula dia hari ini. tak pernah pernah balik buat bunga buat bunga kata. buang tabiat kata. Kan biasa makan tak banyak, tiba-tiba makan banyak. <laughs> Biasa panggil isterinya dengan nama, tiba-tiba hari itu dia panggil sayang. Eh. Hari inilah yang paling kemuncaknya. Dia tak panggil sayang dah, dia panggil melur. <laughs> Apa melur? Apa melur? Sebab hari ini episod terakhir. Dah, saya tak tengok, saya tahu lah. Oh, drama. Kan? <laughs> melur. Jadi petang ni kita akan Nampak jawapan drama, apakah kan? benar melur untuk Firdaus ataupun tidak? kan? Nah, macam itulah. Jadi, mana kata dia sebut buang tebiat. Selalu ayat tu. Awak ni buang tebiat ke apa? Awak ni buang tebiat ke apa? Kita nak buat perubahan, itulah halangannya. Kita nak berubah menjadi baik, orang sebut kau ni buang tebiat apa? Tiba-tiba rajin ni. Hmm. Biasa kau lambat, yang datang kerja tiba awal buat pahala nak mati apa? <laughs> Nak mati. Buang tabiat Bukan buang tabiat Kita jawab apa? Bukan buang tabiat Tapi nak buang tabiat yang lama Nak ganti dengan tabiat yang baru Tu jawapannya Eh Sayang Buang tabiat apa? Tak Nak buang tabiat yang lama sayang Nak ganti tabiat yang baru Biar apa pun Biar seribu haris datang sekalipun Firdaus tetap akan tunggu meluh Contoh lah. Contoh lah kan. Dan bila sebut, saya teringat bila saya ceramah dekat satu sekolah. Saya suka baca yang tulisan-tulisan yang dia letak dekat dinding, yeah, ya, dekat yeah, yeah. tangga, dia letak dekat pintu-pintu bilik dia. Ada kalimat-kalimat di situ ya. Dua perkara yang paling saya, dua perkataan, dua ayat yang saya ingat. Kan. Yang pertama, dia cakap Sarawak. Bahasa Sarawak yang digunakannya itu The beauty of success is not the achievement but the journey dia tu. Macam tu lebih lah, kurang. <laughs> Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanannya. Dan satu lagi dia sebut betulkan yang biasa biasakan yang betul. Ha nah, ini kalimat yang Tu sebab saya kata tadi kadang-kadang ada orang dia dah biasa Betul buat benda-benda baik biasa, kalau buat benda yang tak baik dia jadi luar biasa yang itu kita tak nak. Yang kita nak adalah membiasakan perkara-perkara yang baik. Membiasakan keluar biasaan yang baik itu lebih baik daripada daripada membuat keluar biasaan yang tidak baik daripada yang baik. Oh, faham tak tu? Sajalah kan orang-orang undang-undang memang macam tu. Pasal dia. Jadi Alhamdulillah kita rasa kita akan jumpa lagi selepas ini. Mudah-mudahan semua dapat pengajaran pada apa yang disampaikan. Sudah <laughs> habis. Pasti ada orang yang baru datang. Dah, ada yang baru sampai dah habis dulu dia kata. Saya tanya tak. Tu barulah luar biasa. Bukan baru mula ke dia kata. Saya memang Cik Mah mula pada belakang. Hmm. Demikianlah ceramah <laughs> yang... Okey. Jadi mana kata hari ini kita membincangkan tentang keluar biasaan yang paling penting luar biasa itu biarlah lebih baik daripada kebiasaan yang tidak baik. Bila kita sebut tentang perubahan, semua orang boleh berubah. Betul. Berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Nana pula JKR, Jabatan Kerja Raya, dikaitkan dengan macam-macam unsur-unsur duit tepi. Duit tepi? Saya semak dah. Semua JKR macam tu kecuali JKR Sarawak. Cara dia tu macam tak macam bukan luar biasa ke apa? Betul lah. Yang tu semangat kita nak. Maknanya cukup lah kan. Orang nak cakap pun cakap lah. Tapi kita jaga diri kita. Kita jangan sibuk tunjuk orang jaga diri kita. Sebab saya nak beritahu. tahu siapa yang kerja dengan JKR dia takkan kaya. <laughs> Itu lagi. Semua jadi panik kita. Terang cakap. Orang takkan kaya bekerja di sini. Panik. Tapi kalau ada orang tu kaya dengan kerja JKR, something wrong somewhere. Tak, kenapa saya cakap macam tu? Sebab kaya itu subjektif. Bila sebut kaya, jangan risau ada orang lagi kaya daripada kita. Betul, betul, betul. Tapi Prophet Muhammad, pada yang non-Muslim pun boleh ambil. Prophet Muhammad kata apa? Anak-anak Adam, mana manusia lah. Kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tidak ada rasa puas. Tak pernah cukup. Manusia Hanya ya. Hanya orang perempuan. Dia dah pakai handphone tu. Puati lah. <laughs> Puati. iPhone 13. Ambil kau. Tiba-tiba keluar iPhone 14. Kau dah tekan lah. Kau dah tekan lah. Betul tak? Ya. Tak pernah puas. Dulu rumah besar, kan? Rumah besar dekat Kuching dia nak, "Oh, besarnya rumah tu." Tiba-tiba ada rumah lagi besar lagi yang hmm. tak heran lah. dah. Sentiasa akan ada perubahan. Tu buat saya kata, manusia ni kalau bagi dua lembah emas kan yang Nabi sebut tadi, dia akan tetap minta lembah yang ketiga. Tapi Prophet Muhammad juga pesan. Ha. Dia kata, carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan dia juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ah, ini yang sulit itu ini. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi boleh kaya tak dekat JKR? Boleh. Boleh. Dengan satu syarat, merasa cukup dengan apa yang kita ada. Bila kita rasa tak cukup, itu yang kita sibuk cari duit-duit lain. Kita sibuk nak cari kononnya, itulah kekayaan. Tak itu sebenarnya kemusnahan sebenarnya sibuk mengajar sesuatu yang tidak pasti berapa minggu dah korang geram menengok perang Firdaus <laughs> yang mengajar cinta di yang tak apa-apa drama lagi contoh tak ada orang share dekat dalam dalam Instagram saya tengok gazet pun geram saya tak tengok cerita tu masa bila dah ceramah pagi petang malam kan tapi makna nak begitu itulah dia manusia bila pernah tak tengok orang main damaji tu perasan damaji. tak pernah main tak damaji tu oh ini orang yang sedang main dia tak nampak mana dia kena makan orang oh. yang dekat luar makan lah tu makan lah. oh ini tu apa namanya kalau di Indonesia cuy ya yang makan-makan tapi kalau kita di kampung cakapnya itu aja cuy ya main makan-makan gitu makan <laughs> makan makan saya fikir tadi ini cuy buat apa lagi apa? betul tak main betul kadang-kadang bila kita berada dalam satu dunia yang kita rasa dunia yang kita tak nak dengar pandangan orang lain susah hidup kita orang yang tegur kita tu sahabat kita sebenarnya Mak kata pepatah Cina woman oh, oh, saya tak payah cakap Cina lah sebenarnya <laughs> Ha, saya tahu jugalah bahasa Cina sikit-sikit. Ya. ya. 我们都是家人。Kita Artinya- semua sekeluarga kan masa tu kan. Ha. Cuk ni jangan kong ah. Ha, tak tahu lah. Ni wen Nyanyi <laughs> wo ai ni yo tuo xian wo ai ni yong ji fei. Macam tu lah. Lagu tu dinyanyikan oleh Teresa Teng. Tersating. Tak. Pepatah Cina tu kata orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Wah. Kita hari ini suka orang puji kita. Macam belon, puji-puji pergi bang Kumbang kan. Buat apa? Biar orang tegur kita untuk kita memperbaiki kesilapan kita. Itu yang lebih penting. Jadi sekarang ni kita daripada biasa. Apa yang biasa? Pemalas tu biasa. Kalau rajin luar biasa betul tak? Tak ikut peraturan. Eh, dilamai betul yang lambat hari ni. Biasa. biasa. <laughs> Terlambat kan? biasa ya. Tak masuk lambat, lambat datang kerja bukan lambat ceramah. Dah saya tak cakap pun. Saya okey je. Kan? Silakan, silakan. Silakan. Berarti ada yang, ada yang terlambat ya. <laughs> Ja. Eh, silakan, silakan. Ada lagi, ada lagi. Kalau ada yang terlambat ternyata. Ke depan. Dia ya. saya teringat kan, ada satu, saya pergi cakap, pergi, pergi satu seminar lah, satu seminar di di di Ipoh. Seminar tentang perundangan, penyawa awam. Bila saya pergi kat sana, ada seorang tu dia jaga jaga kaunter pendaftaran lah. Okey cik, silakan. Okey cik pada mana? Okey cik, kita okay, nama cik kan. Okey nama IC apa tu? Okey. Uh, ah, LO dia bawa. Okey okey okey tak sini eh. Okey. Terima kasih. Okey cik boleh masuk cik eh. Kejap lagi kita nak mula dah ni. Mana silakan. Okey okey masuk. Kejap lagi nak mula dah ni. Okey okey okey. Kejap, kejap lagi macam mas. <coughs> Rupanya bila kita masuk, yang jaga kaunter tadi dia macam ceramah. <laughs> Tiga hari dia ceramah. Dan akhirnya dia yang menyampaikan sijil Dia juga yang ambil gambar Kira-kira semua beratur-beratur ambil gambar Dia ambil gambar Tapi tak bersebut seorang tak ambil gambar Korang ajar betul Multitalent Kaya-kaya dia Memang jimat betul lah dia tak perlu korang lain Dia seorang Macam itulah keadaan dia kan ha, tu yang saya teringat tadi tu bila jaga jaga kaunter pendaftaran tu. Jadi luar biasa ni macam mana pun kita kena fikir yang luar biasa ini adalah yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita tak nak lah, yang daripada kita dah rajin tiba jadi malas, kita tak nak lah. Kita nak daripada malas jadi rajin. Daripada kita tak amanah jadi amanah. Masih belum terlambat sebenarnya. Kita tahu kita buat salah. Tak ada siapa yang tak buat salah dalam dunia ni. Semua buat salah dan silap. Betul, betul, betul. Mungkin kita pernah terbabit dengan apa-apa yang tak perlu. Dia dedahkan kau tahu untuk aku dulu. Apa duit aku tak ambil. Tak perlu cerita dengan orang. Tak perlu kau naikkan notice board tu. Notice board yang kerja-kerja yang diiklan kata tak ada dekat situ. Saya pernah ambil ni tak payah. Cukup kita menginsafi diri kita Kita tak nak buat salah lagi sudah Semua orang pernah buat salah Betul. Maknanya orang tak tahu Maknanya Tuhan nak tutup aib kita Sudah-sudahlah Kita buka buku baru nak jadi yang lebih baik Itu sebabnya selalu orang saya pun kan SPRM pernah panggil saya Untuk bagi bukan bagi keterangan Bagi ceramah <laughs> Kau cepat berubah muka kau Pahal, pahal Sabar dulu Biasa sangat dah tu Biasa sangat semua jadi luar biasa dengan sampai habis. Ah takkanlah kan ah, macam tu. Saya memberi ceramah tajuknya integriti, bayangan. Bukan kepatut dia ceramah kat aku tajuk tu. Akan <laughs> ah, kan luar biasa tu. Jadi integriti ni keutuhan, ketelusan, kejujuran, kesempurnaan itu adalah integriti. Integriti berasal daripada istilah you all. Kejuruteraan you all. Hari ni campak lah melorot-lorot melorot-lorot. <laughs> Bukan. <laughs> Kejurutan saya teringat saya ceramah di Perak. Gitu. JKR PWD. Kan? PWD bahasa Inggerisnya. Lah, eh? JKR PWD. Jika kau rindu pandang wajah dinda. tak tajuk dia macam tu. Bukan saya buat. Dia buat tajuk macam tu. Saya ingat lagi saya ceramah first slot 2 jam. Lepas tu Datuk Sarimah ceramah slot yang kedua tu. Hmm. Ha, Datuk Sarimah kan dia apa cancer survivor kan. So bila dia datang, grup dia datang, okey yang ni, yang ni semasa masa saya tengah makan tu Datuk Sarimah punya grup datang, okey yang ni, yang ni tolong alihkan, yang ni dia tak makan. Yang ni, yang ni tak. Ha, yang ni jangan. Sebab dia ni ni ni. Saya kata tak apa. Kau nak alih, kau tunggu aku habis makan dulu. Faham? Kata. <laughs> Aku belum habis makan kau suruh alih-alih dulu dulu. Kan? Ha, jadi mana kata dalam hal ini kita bertukar kepada keluar biasaan yang lebih baik. Apakah yang kita perlu ada? semangat yang perlu ada dekat tempat kerja kita. Yang pertamanya, semangat yang perlu kita ada adalah kita kena sedar bahawa semua kejayaan tidak datang tiba-tiba. Betul-betul, Dr. Cik. Sabar banyak-banyak. Bukan tiba-tiba kita dapat duduk kursi yang di depan. <laughs> Jangan cemburu. Dia orang duduk depan weh, duduk depan. Kenapa macam tu? Yang depan ni tanggungjawab dia besar. Kalau boleh mereka ni kan best kalau dapat duduk belakang. Dengan ya. harapan ya? orang balik, kita balik orang tak perasan. Ha. Ha. ha. Nah. Kan? Cuba tengok tadi Bukannya penuh depan dulu Belakang dulu Lepas tu ke depan ke depan Dah tak ada tempat Baru dah depan kan Kata dah lama tak tengok Samsul depan kan, Kenapa duduk jauh-jauh Kan? Saya ucap terima kasih lah pada sahabat-sahabat yang yang bukan Islam yang kenal saya juga. Tapi ingat tau, saya syamsul debat. <laughs> Lu ada Kau jangan panggil aku dekat airport itu. Ya? Hey, Ustaz TikTok. <laughs> Sabarlah tu. Pahal pula. <laughs> Lucu tu. Sahabat-sahabat yang yang bukan Islam yang kenal saya juga. Tapi ingat tau, saya Syamsul Debat. Kau jangan panggil aku dekat airport itu. Hai, Ustaz TikTok. Sabarlah aku. Pahal pula. Tadi pagi tadi dekat King Laksa. Lagi dahsyat. King Laksa pagi tadi. Kan, saya tak sepatut sebut nama tempat tu. Dia tak tajuk camah kita ni. Masih saya sampai kat sana, Ustaz nak ambil gambar ke Ustaz boleh tak? Eh tak salah orang ni, salah orang tak? Lah. Oh, ya saya tahu, saya tengok pun saya tahu. Eh yeah. siapa saya? Hadi Putra ni. <laughs> betul. Tanya-tanya tim saya betul tak betul? Bukan saya buat cerita. Betul. Saya terus masuk bilik air. Tengok mulut. Langsung ambil ini keris yang berkilau. Namaku Mat Kilau. Macam tu. <laughs> tak ada lah. eh, Betul, kadang kita ni lah luar biasa ni macam mana pun kita pilih kebaikan Nak jadi yang lebih baik Yang pertama, sifat-sifat kita tahu Adalah pertama, kejayaan bukan tiba-tiba datang Kita kena usaha Ada ada justru dia Sama banyak-banyak Tengok hari ni kan Salah satu pencapaian kita adalah berjaya membesarkan anak kita Contohlah, contoh paling simple tengok. Berapa ramai anak dia semua dah masuk asrama kan? kan? Ya, banyak-banyak-banyak. <laughs> ha, tanya puan ni, ha. Dia dah mula dah rasa sunyi rumah kita, bang. Betul. Rumah dah rasa sunyi. Dulu hari-hari hantar anak sekolah. Sekarang masih hantar anak sekolah. Bergaduh hari-hari. <laughs> ya, ya, ya. Orang perempuan macam tu lah. Kalau bawa anak pergi sekolah, mesti bergaduh. Cepatlah, lambat aku. Berapa dah ni? <laughs> Kalau lelaki, kalau lelaki dia akan siap awal. Lagi lagi lagi ni. Tak, dia siap awal hantar anak pergi sekolah tapi dia tetap lambat pergi kerja. Apa yang kena faham? Orang perempuan bergaduh ni kenapa ni apa ni sudah tak siap ni baju apa pakai ni seluar ni kenapa kotor ni apa tu apa tu semua faham sampai ke sekolah kasut mana kasut kasut pernah berlaku tak nak tak pakai kasut sekolah ah, semak mak dia bising biasa proses tu panjang tiba-tiba eh? anak dah besar dah tak ada siapa kita nak marah masa kita cakap rindu rasanya hantar anak pergi sekolah itu yang berlaku pada saya ya, ya, anak saya sebut dah tak best dah lama abah tak hantar pergi sekolah rupanya hantar anak pergi sekolah penting yang kedua anak saya sebut tak best dah lama abah tak bawa pergi pasar malam Pasar malam Pasar malam mustahak pada dia Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam ah. Bila jalan Nak apa ambil Pasar malam bolehlah kau buat macam tu Cuba pasar raya kau buat macam tu Tak meninggal lah buat ah. Gua penasaran dengan pasar raya ini cuy ya Kata ustaz tu selalu pasar raya itu kayak Barang-barang di sana itu memang mahal ke atau gimana gitu ya Kalau diperbandingkan dengan pasar malam gitu ya tapi kalau Ustaz cakap kayaknya mahal-mahal barang di sana ya. <laughs> Dan ayat yang ketiga anak saya selalu sebut. Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Wah boleh tengok YouTube, boleh tengok TV apa semua kan. Tak. Nak bagi tahu bahawa selalu ayah dia tak ada kat rumah. Dia kangen Kuda. begitu ya. Itu sebab lelaki kalau balik kita sibuk macam mana pun balik rumah. Jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak tu tengok anak <laughs> Ramai betul anak dia. Masa bila sendiri. Anak dia ramai betul. Masa bila lah kau besar. Tiba-tiba dah besar. Kemudian masuk milik sendiri. Kau pun dah besar. Masa bila lah kau membesar. Tidur macam ni pula tu. Manalah aku nak tidur ni alih tangan pernah hati kata guru ini sebenarnya sudah berapa kali video Ustaz saya reaksi bahas ini ya maksudnya jokesnya ini tapi itu selalu buat saya kelakar cuy apa selalu buat saya tertawa gitu ya tersentak ah, lempak balik lempak balik dah kena marah proses tu proses proses panjang kejap je jangan risau dan tiba-tiba tanyalah orang-orang lama bila setiap kali keluar apa keliling yang ditangani oleh jurutera daerah JD ataupun pengarah dengan ini dimaklumkan mulai beberapa hari bulan semua setelah kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Sarawak hendaklah begini-begini tidak dibenarkan lagi begini hendaklah buat begini-begini dan begini-begini <laughs> begini-begini kau dengar ayat yang biasa kau orang yang muda-muda ni buatlah kak dah nak pencen kak dah nak pencen ni nampak pun ayat tu beritahu khusus pada yang baru kerja. Gemar bagi alasan macam tu. Saya masa handle team building baru-baru ni, ni antara benda yang saya betulkan. Kita kena positif dengan semua arahan yang diberikan. Sebab kena faham, arahan diberikan tu setelah perbincangan dibuat. Betul. Ha. Yang kedua, kita kena ada komitmen bila bekerja. Komitmen tu kadang, ada ada hari ada komitmen, ada hari tak ada komitmen. Yang komitmen ni dia beri minum Mesti Minum lagi Hari ni kita minum kat mana Sampai kat pejabat Tak terus kat buat kerja Bincang episod drama malam tadi Kesian dengan Arumi tu kan Sabar je dengan Jad Bisik-bisik gelora Wah, contoh lah kan Bincang, bincang, bincang, bincang, bincang. Pertama kat mana nak minum ni Nak minum kat mana <laughs> Minum kat siar Minum Sampai pukul Sepuluh setengah Ramanya minum Terjumpa pula dekat lobby Terjumpa kawan kampung Eh kau kita ke sini kan ah, Haa ah, dah lama dah ke sini Jomlah pergi minum Minum lagi Aku boleh lepas minum Kan kat dalam minum Minum lagi Sampai kat pejabat Aku belas lebih Aduh ah, dua belas setengah nak kena jemput anak Aduh tak ada suami tak ada jemput anak Ini kena jemput anak dia cakap sendiri tau dekat dengan semua orang. Tapi dia cakap sendiri, aduh, eh cover pejabat tak nak jemput anak aja. Takut jam. <laughs> Dua belas setengah dah keluar. Pukul 1.30, aku 2 tak balik lagi. Dua setengah pun tak sampai. Dua empat puluh lima pun sampai. Teruk betul jam hari ni. Orang tak tanya pun. <laughs> Sibuk sendiri. Oi, petang ni nak minum kat mana ni? Kat mana nak minum petang ni? Minum lagi petang tu. Tak, tak, tak. tak. Bungkus je, bungkus je, bungkus je. Bungkus sampai kat pejabat dah pukul 3.45. Yeah, yeah. Kemudian baru buat kerja. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tengok apa tu, tengok jam. Ya Allah. Kerja sekarang tak rasa kan tiba-tiba dah kumpat. makan tak rasa memang tak kerja tu masalah dia nak betul kan tu nak kena betul komitmen kemudian fokus datang pejabat kerja bukan buat benda lain ada orang datang pejabat on time balik on time hole in one pukul 5.00 dia dah ke depan tu orang lain lalu beratur beratur beratur beratur Express Houston. Untuk dapat nombor satu, dia kena usaha awal sampai di sana. Maknanya tak kerja juga 2-3 minit sebelum tu. Kena betul kan? Ha, kan? Pak cakap kan lama pun. Tak perlu sampai kita nak ni. Ini sebenarnya singgungan halus. Ustaz, si. kami kena sampai awal di rumah. Kami ni ibu. Kami ni isteri. Oh. Habis yang lelaki ni, tak ada tanggungjawab ada tanggungjawab juga tapi mereka lebih tenang. Ya, ya, ya, Lagi-lagi tenang ya. Saya tengok muka pada pukul lima, tengok dekat traffic light tu semua macam mana orang perempuan bawa kereta dagu atas teren. Bodoh traffic light ni. Bodoh traffic light. Tapi lah tin tin tin kereta tu rosak aku dah bagi nombor signal apa. Orang lelaki dia buat relax je. Kenapa? Yeah. Dah lambat-lambat lah. Yeah, yeah, ya. Dia tengok beratur yeah. panjang dekat Malaysia Pancikat. Orang lelaki. Eh, lambat. Lambat lagi lah. Minum dulu. Iya, yeah, iya. Yeah. Minum, minum, <laughs> minum dulu. Dia sampai lambat kat rumah. Eh, lambat bang ini. Banyak kerja. Iya. Yeah. Orang lelaki macam tu lah sebab dia tak nak menyakiti hati isteri dia. Iya. Takkan dia nak cakap orang beratur panjang sangat. Ya. Abang pergilah minum dulu. Tak boleh. Tak boleh. Abang buat kerja untuk siapa lagi? Untuk keluarga kita kan? Yeah. Drama sangat. <laughs> Iya. Oh, perempuan. Aduh, aduh, cepatlah, cepatlah, cepatlah. Eh, lambat je, lambatnya. Dia perempuan cakap, berlari lagi. Sampaikan apa tu, boleh cerita lagi perempuan. Tak nak naik. Kau naik motosikal, tak ada masalah, jam. Saya tak nak naik motor dengan abang. Tudung saya kedut. <laughs> Saya tudung je. Aduh. Pakai anak tudung saja, pakai helmet, tudung tu sangkut ke hanger. Lah. Patut terlelap kan? Jaga tinggal hanger je. Tudung mana tudung tudung tudung. Hari tu kerja pakai helmet. Pakai helmet je kerja. Fokus pada kerja. Ada orang tu datang pejabat, dia sibuk dengan benda-benda lain dia jadi entrepreneur usahawan <laughs> meniaga kerja kat pejabat meniaga ya kalau macam tu cara ketawanya tentu ada sasarannya Ewan sih ya pasti ada pasti ada cuy yang apa namanya usahawan seperti itu ya berniaga kan nah ha. tak beli tak apa tak beli tak apa tengok aja dulu tengok aja dulu tak beli tak apa siapa tak bagi bagi Kemudian apa dia? Ha, dia, dia dah tunjuk dah siapa. Kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kita ni kena ubah tu, kena ubah. Tempat kerja, kerja tutul. Sebab persoalan nak kita tanya adalah bagaimana kita nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Kejap lagi saya akan share tentang tanda-tanda keberkatan rezeki kita. Hmm. Eh? Dan begitu juga dalam bekerja ni sebenarnya yang paling penting adalah kita kena kena konsisten dan juga kita kena istiqomah dalam apa juga yang kita buat. Tak boleh hari ni rajin, besok malas, seminggu, kerja balik, <laughs> okey balik, lepas tu baru nak ambil mood. Tak boleh, kita kena sentiasa bersedia untuk berkhidmat. Sebenarnya mood si ya. Hmm, kan, kan JKR, apa dia punya motor Bukan motosikal. Bukan motosikal kah? Saya dengar tu cakap tu. Motor, motor, motor. Apa dia? Efficient? <laughs> Dan ini jabatan kerja raya ke tidak? Apa dia? Jangan risau-risau. <laughs> Ya ke tu? Motor, motornya ya. Iyalah kot, iyalah kot ambil jelah lah yang tu. Jadi apa yang perlu ada? Okey, ni saya bagi beberapa poin. Pertama, dalam kita bekerja, benda yang kita kena terap, kita kena install dalam diri kita. Mana kena masukkan? Maka bila kita ada phone, ada semua, ada beberapa perkara kita akan install. Kita akan masukkan dalam phone kita. Terutamanya kamera 360. Supaya kita boleh pastikan gambar kita yang ada dalam tu yang elok-elok saja, yang baik-baik je gambar kita. Gambar yang tak baik kita tak letakkan. Gambar yang kualiti dia lain macam HD. Berkilat, yang gelap pun jadi putih. Yang putih tu jadi Ha, macam gelap-gelap sikit, tan sikit. Ha, macam tu kan. Ah, baru-baru ni sepupu saya daripada Germany baru datang. Dia kata rupanya di negara Germany ni, dia kata memang dia kalau boleh dia nak want to be Dia kata macam tu. Dia nak jadi tan sikit kan. Dia cakap Jerman kan pelik sikit. Kau sekarang seram sekarang. Macam tu lah lebih kurang masa ni kan. Jadi, kadang-kadang boleh adjust. Tapi sebenarnya yang kita kena install dalam diri kita adalah perkara-perkara baik. Ha, yang ni supaya kita jadi luar biasa. Apa dia? Pertama, jujur. Jujur. Nampak dekat traffic light tu merah, berhenti. Wah, luar biasa ni. Suami kau pahal tiba-tiba dia berhenti ni. Yeah, yeah. Ya. Biasanya kalau setakat kuning tu memang dia kejar. <laughs> kan? Dia akan pastikan dia takkan berhenti. Dia nak cepat sampai. Hari ni dia relax. Hai bang, berhenti pula hari ni. Yeah. Tak apalah, masih ada masa lagi kan. Berubah. Nampak tak? Jujur. Kena jujur. Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Hmm. Projek aja sekian-sekian. Tapi dah jadi macam ni. Jangan. Cinggungan, cinggungan. Klaim mileage pun tipu. Jangan. Jangan, jangan, jangan, jangan. Tu belum cerita lagi. Kalau pergi khusus tiga hari dua malam. <laughs> Biasanya hari ketiga akan berakhir pukul berapa khusus hari ketiga tu? Kalau khusus tiga hari dua malam, hari ketiga biasanya habis kau apa? Kau dua belas Soalan ni bersama dengan kawan dia. Kau balik pejabat balik tak? Kalau tak balik, tak balik sama-sama. Kita cakap aje lah kita ada kerja. Kita lambat lah balik, tak sempat balik pejabat. Kita cakap je macam tu, boleh tak? Jangan tu kita balik ni, jangan kau seorang balik nanti bersusah nak jawab tak jujur lah tu kalau dekat baliklah sekejap kalau dekat siapa kata kerja seandainya hari ketiga itu jatuh pada setengah hari anggaplah selebihnya adalah hari cuti ya yeah, bonus ada kena datang kerja saya tahulah saya dulu pun buat macam tu yeah. hari ketiga ya bincang balik pejabat lah balik pejabat lah balik pejabat banyak kerja yang nak diselesaikan jujur jangan tipu klaim mileage pergi khusus yang sama pergi tempat yang sama kenapa mileage awak lagi bos lagi banyak daripada dia tempatnya sama jawab dengan jujur jangan kita marah ah macam duit mak ayah dia sebab bukan duit mak ayah dia lah dia buat macam tu betul betul dia buat query kena jawab jawab dengan jujur memang klaim saya tinggi kerana pertama saya tak tahu jalan yeah <laughs> Yang kedua, dekat roundabout yang paling besar dalam kucing ni, saya pusing kat situ je lima kali. Memikirkan mana kasusur yang sepatutnya. Yang ketiga, saya ini wanita. Saya agak lemah dengan GPS. GPS? Eh, bukan parti tau tu, yang map tu. Oh. Yalah. Mm. <clears throat> Dengan map tu kan Orang perempuan bagi jaga map Boleh bergaduh dengan suami tu GPS <laughs> ya, ya ya Sudahnya suami bawa kereta Dia tengok map Okay Jauh lagi bang Sikit sikit sikit Jauh map ha, ikut je lah Ya yeah. Laki-laki Kalau perempuan jaga Okay bang Depan lagi Simpang kan? Lah. Belum, belum, belum, belum. Abang, abang situ simpang bang. Memang cari sebab gaduh je tu. Wahal dah ada instruction. Tenlah. Hmm. Lagi 100 meter belok kanan. Ya, padahal tak, ada itu ya. Tapi bukan orang lah tempat lain. Jujur. Yang kedua, jaga amanah. <clears throat> amanah. Ya. Duit kalau banyak tu peruntukan bukan untuk kita habiskan dengan semaksimum mungkin. Kira yang terbaik berdasarkan buat comparison itulah yang kita ambil. Amanah jaga. Jangan ingat ah tak apa bukan duit kita salah tu. Bukan duit kita tapi bawah amanah kita kena jaga. Nampak eh? Ha, dekat pejabat bawa anak. Bawa anak pergi pejabat. Duduk dan diam. Ambil kertas ni conteng. Nak ambil pen. Kertas dengan pen JKR punya. Betul nampak benda tu simple aja. Tapi itulah salah satu asbab bermulanya amanah yang kecil-kecil tak jaga. Macam mana nak jaga yang besar? Wah. Nampak tak? Singgungan eh, banget jaga, ini. Jaga amanah ni. Ha. Kemudian yang ketiga, jaga ukhuwah. Biasa dengar bergaduh sama pejabat, biasa dengar, tapi kita nak ubah. Kita nak bahagiakan suasana dalam pejabat. Buang perasaan tamak. Buang perasaan sombong. Tamak. Buang sombong. perasaan dengki. Tamak. Itu dah menang dah Kau dah dapat dah APC <clears throat> tahun ni. Cukuplah. Bergaduh lagi kenapa dia boleh dapat APC macam dia seorang aja kerja cuba tengok eh APC ni bukan apa sangat lah betul tak yang pertama apa APC dapat apa nah, cuba kau sebut sijil dulu nampak sangat kau nak duit tu nak, dah pertama sijil sijil tu yang pertamanya duit tu iringan tau Sertifikat ya, sertifikat. Duit. Kemudian, pertama sijil. Anugerah perkhidmatan cemerlang. Kedua. Tapi, tapi real sih sebenarnya. Orang itu pasti mikirnya langsung ke duit. <laughs> Gitu ya. bukan, bukan sijilnya gitu ya. Uang. Sagu hati sebanyak seribu ringgit. Betul? Banyak ke seribu? Nih, <laughs> hmm. cawangan sumber manusia bahagian semua manusia dia dah tengok dah senarai penerima tahun tu ya, ya. di atas kepala surat dah tulis sulit dan rahsia dia ya pun telefon hello ya ya kau nak belanja aku apa ni biasa tak berlaku tu Pasti kau nak, pasti. kau nak belanja aku apa Kenapa ni tak faham lah Tanyalah kau dapat PC tahun ni Ya ke iya ni surat kat tangan aku ni Ya ke weh Betul ke Betul Tapi ingat eh Jangan cerita dengan orang <laughs> Sebab sulit dan rahsia Tapi dia cerita Lepas tu semua orang tahu tak Tahu Bau bunyi lah mulut ikan bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja. Bila nak belanja. Itu yang muka dia boleh naik atas pentas terima daripada pengarah tu. Sebab modal dah banyak keluar. Rugi. Nampak tak? Bergaduh. Tak payah. Jangan dengki-dengki dengan orang. Kadang-kadang orang lelaki dia tak apa. Orang lelaki dia tak puas hati dia cakap terang. Eh macam mana kau boleh dapat APC yeah, tu? Ya, lagi-lagi. Cuba cakap dengan aku kerja sama, ponteng sama macam mana dapat? <laughs> lelaki dia akan cakap terang. Itu lelaki. Dia eh, tak mana aku tahu tapi aku rasa lah, sebab selama ni kalau aku buat kerja, kalau bos suruh buat aku buat walaupun aku pun dengan kau, kerja siap. Ya. Yeah. Ya. Ya aku tanya aje. Lelaki macam tu. Gini tu. puang Perempuan. Depan puji ni, tahniahlah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp. TPH, geng-geng tak puas hati. Dia masukkan semua senarakan kawan dia. Terlupa termasuk yang terima anugerah tu pun ada dalam tu. Menangis dia baca-baca tu kenapa? Aduh, kenapa lah si Pulan tu boleh dapat APC tak patut lah apa semua. Tu sebabnya ada setengah pejabat tu dia wujudkan apa anugerah-anugerah yang lain supaya nak bagi semangat. Tak payah bagi duit pun tak apa, yang penting dapat sijil tu. Kan? Contohnya, markah SKT 90 ke atas dapat sijil. Bagi dia. Ha. Anak eh Mama. Ya, <laughs> anaknya. Mama, mama dapat markah A ni. Ha, memanglah mama kerja pun mama kerja betul-betul. Nampak tak? tak pernah MC tahun dinilai. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergi balik lah muntah darah. Ha, Nanti tak dapat sijil. Nanti tak dapat sijil. Ha, Tuan nampak? Tak balik dia. Tahan. Nampak tak? Memaksakan diri. Yang ya. ketiga ya? tu. Tak pernah pancat merah tahun dinilai. Dapat sijil. Anak bertanya. Ayah, ayah. Ayah. Ayah dapat apa tak pernah punch kad merah? Tu apa maksudnya? Maksudnya, ayah kau tak pernah lewat pergi kerja. Biasa tengok ayah lewat je. Ada caranya. Kurang ajar betul. Kurang ajar ini bapak. Ha kan? Ha, tu tambah anugerah. Kan? Kemudian, oh, wah ni jaga, buang perasaan dengki. Dengki macam mana? Ha, dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyertaruhnya di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Ada je tak puas hati dengan orang. Eh, dengarnya kawan kita tu naik pangkat, tak apa dia jilatnya bos tu. Nerki lah tu. Eh, dengar anak dia dapat semua A, SPM. Macam anak dia seorang pandai. Dengar dia beli kereta baru, taman dia curi duit tu. Cuba kita jangan dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat ya ke? Oh senanglah kita nak minta tolong lepas ni. Ya. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya. Oi boleh kita tumpang tak payah si minyak bawa buat tidur je. <laughs> Kau orang kan gemar makapul kan? Pergi kerja kan? Ada orang yang menumpang rajin. Si minyak tak rajin. Dan seorang tu pula. Dia dengar-dengar anak dia dapat semua A. Ui bagus betul ada juga anak staff kita kan? Yang pandai-pandai tak sangka kan? Okay. Senang. Dengar-dengar kan Haji apa tu Haji yang nak pencen dulu kerja pejabat kita tu Yang mana Yang umur 85 dah tu Haa ha, kenapa Ini kau kata ni Cuba cakap Biarlah dia kahwin Dia kan memang dah hidup seorang Kau tak dengar habis cerita ni Kenapa Bini dia umur 25 Haa Langsung kau lah. Hmm, malam pertama mati tu jangan. Tak baik. Cubalah cakap yang baik-baik. Kalau tak puas hati sangat pun, cakaplah. Baguslah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan okey. Ataupun tanya perempuan tu yang umur 25 tu. Dik, macam mana minat sangat dengan Abang Haji tu? Kan dah banyak umur dia. Um, macam mana nak cakap eh? 25? Macam tu lah. Um, dia pertama Abang Haji ni pandai gurau. Lepas tu dia uh, dia um, romantik, ambil kau, romantik orang tua tu. Dan setiap kali saya marah dia, dia tak pernah balas balik. Dah dia pokok tak pernah nak. Mana balik apa? Ni contoh. Contohlah kan. ini jokes Ustad ya yang selalu saya dengar juga itu tapi ini selalu kelakar gitu jadi mana kata yang baik-baik aja fikir jangan fikir yang tak baik tu nah, kemudian percaya pada hikmah setiap satu benda yang kita buat contoh kita kerja tapi tak naik pangkat sabar tentu ada hikmah kita buat kerja asyik dia je kena puji kita tak kena puji tak apa sebab kita bukan nak kerja pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Tapi ada hikmah. Sebab kata orang, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawa. Kita akan rasa tenang, rupa-rupanya Tuhan bagi rezeki yang lain. Ada orang tanya saya masa PKP itu. Soalan, Ustaz nak tanya sikit, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? saya kata itu bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Saya kata saya pesan pula dia. Jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak. Betul betul betul. Kadang-kadang kita nak naik pangkat tak dapat. Jangan kecewa mana bukan rezeki kita. Betul betul. Tapi betul. ada rezeki lain. Sepuluh perkara kita nak. Tuhan bagi tujuh. Tiga yang tak dapat tu kita bising. Malam tadi. Masih Berapa puas, ramai ya? yang tertidur tanpa sempat minta panjang umur. No, Tengok Netflix tolonglah. Tengok handphone bomb plaga tolonglah. <laughs> Tiba-tiba pagi tadi tak minta panjang umur malam tadi, pagi tadi hidup lagi. Nampak tak? Rezeki. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. <laughs> Kenapa pula hidup lagi ni? Tak ada. Kan? Itu antaranya lah. Kena lah, rezeki dapat suami yang penyayang. Hikmah dia. Kita tak pandai bangga tapi dapat suami penyayang. Tak terbayar dengan seribu ringgit tu. Nampak tak? Suami balik. Sayang, Sayang abang mana ni? Sayang abang. Abang dekat dapur lah mengada lah. Ya. Apa pula mengadanya? Abang rindu sangat ni. Yeah. Mari kat depan eh. Temankan abang. Abang kejap. Saya kerja sikit ni. Kita tak apa abang ke dapur. Bahagia tak? Bahagia tak? Bahagia. Kau orang masalah kau orang bila suami kau jadi cantik. tu. Ni nak mati ni. Nak mati ni. Nak mati ni. Tapi bila suami tu kurang, sekarang kau marah. Abang cubalah ada perasaan sikit. Saya ni bukan tunggul batu tau. Walaupun saya ni penolong pegawai, penolong pengarah di JKR. Saya pun ada perasaan tau. Yang mah heboh kan? Dah mati. Itulah longkang V-shape, U-shape. Dengan side table, tak apa-apa dah. Isteri yang tak faham tu dia nakkan belayan kasih sayang. So hikmah dia apa? Hikmah dia keluarga bahagia. Balik rumah anak tanya, "Mama okey ke? Mama macam tak sihat je." Tak adalah mama penat sikit. Allah, baiknya anak. Kan? Tengah lipat kain. Aduh. Banyaknya kain nak lipat. Berbakul-bakul. Aduh. Aduh. Aduh. Sambil lipat tengok bakul. Macam tak luak kain Sudahnya dah lipat masuk dia dalam aku Aduh Tiba-tiba datang suami Datang suami duduk di belakang isteri Dia picit dia yeah. Sia ni sia bang oh. Bau Bau petai <laughs> Oh Ya Allah kan Bahagia tak? Bahagia Abang Abang pun penat kan? Ya yeah. Kenapa? Tak boleh ke macam tu? Ekspresi Ustaz Gua suka sesak, ya Abang jangan sentuh saya Lah salah ke abang nak picit belakang siapa? abang? Saya bukan tak kenal abang Picit lima minit lepas tu niat berubah Saya banyak lagi tak settle kain ni pada yang confused, tanya yang faham. Penatlah nak explain semua. Okay, seterusnya. Yang kena ada, accountability, kebertanggungjawaban. Oh. Dalam pejabat... Sakit banget kepala cuy ya. Itu yang menjadi masalah buat saya ya. Kalau mereaksi Ustaz terlalu apa terlampau lama, sakit banget kepala cuy. Kena kelakar terus gitu ya. Jangan saling menyalahkan. Kalau memang salah kita, oh memang adalah silap di department saya ni, sepatutnya kita kena buat macam ni. Saya minta maaf tuan. Mengaku aja senang, kita nak settle kan? Semua salahkan orang. Ibarat bangau oh bangau, kenapa kau kurus? Kenapa bangau kurus? <laughs> Ini ni ni bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang besar. Hujan hujan tak turun kebau tak makan. Kenapa oh, kebau ya. tak makan? Hujan tak turun. Perut dia sakit besar. Nasi mentah asap. Gua enggak hafal ini. Kayu api basah kenapa? Karena hujan, hujan turun. Hujan turun, hujan turun besar. kata panggil Ustaz. Kata panggil. JKA ya. Sarawak masih ingat lagu tu. Gue enggak ingat lagu ini. Aku saja aja testing. Bagi uyu kau menjawab. Walaupun kau tahu jawapan tu tak logik kau jawab juga. Sejak bila hujan turun bakat kata panggil? Ini kau kalau fikir ya. Enggak logik ya. Tapi ada lagu itu ya. Au, hujan, hujan turun, hujan turun. Apa ni apa, apa ni apa. Tapi lagu tu sebenarnya mengajar kita tentang tanggungjawab. Ya, Akhirnya si ular, ular ya. mengaku Memang makanan aku Diulang tiga kali Memang makanan aku Memang makanan aku Memang makanan aku Ada satu yang telah dipadamkan Ujung tu rekod dia So what? <laughs> Orang tak tanya soalan Bila dia mengaku dah tanya, tak tanya soalan Kita dah tahu masalah dia dekat mana So yang kebau, bawah eh, perut sakit makan nasi mentah. Kau pergi cari nasi mentah tu pasal. Mi kolok banyak, apa banyak, rasa sawak banyak. Mi mentah apa nasi mentah tu kat ni balonnya. Buat tu perut sakit ambil tak gebam sapu settle. Parah betul lah. Jawab tu, berium jawab tu saya saja. Tunjuk tadi, semua jawab, semua jawab. Maknanya accountability. Seterusnya yang kena ada responsif, respon positif terhadap apa yang diamanahkan pada kita. Jangan, oh, tak bolehlah, susahlah. Orang yang bijak akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Hmm. Dan begitu juga kena ikhlas dalam melakukan kerja kita. Kita buat kerja bukan mengharapkan ganjaran daripada manusia. Tapi mengharapkan Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Itu paling penting. Pada non-Muslim pun saya percaya. Itu yang dia orang percaya. Yang kamu semua percaya. Tuhan nak bagi kebaikan kepada kita. Buat kebaikan banyak-banyak. Ya? Dan begitu juga, dalam kita nak menjadi luar biasa, kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Ya. Tengok handphone. Dulu daripada besar, dia kecil-kecil-kecil, jadi gigi biru letak dekat telinga. Halo, <laughs> kan? halo. Ha, ha, ha. Okay, okay. Yeah. Bila jangan pakai di kawasan pedalaman. Kesian, mudah-mudah dah gila. <laughs> kan? Kemudian kan? Dalam bab cepat kecepatan teknologi ni Tiba-tiba dia besar balik Telefon ni dah mula membesar Membesar Membesar Ambil gambar hmm. Besar dulang telefon Sekarang punya ya. zaman Dah berubah kan? Siapa sangka Perubahan begitu cepat sekali Teknologi kereta pun <clears throat> Start Bersin Acap berhenti Asyat kereta sekarang Kan tepuk Tak tak buka bonet <laughs> Nasihat tak nasihat sekarang Kan ada dekat belakang tu Lalu kaki je Ya yeah. Oh terbuka bonet Oh kaki pun masalah TV dengan skrin TV sekarang ni Pakai mata je boleh ulah Bila kita tukar <laughs> Skrin TV tu ikut mata kan dekat handphone dulu kan pernah buat. Eh, ya. Ya, dia oh, terpul dulu ya. kena dia tu sorang Teknologi. Zaman sekarang kan. Kita tak pernah sangka anak-anak kita belajar di sekolah pun dah belajar secara online. Hari tu. Kan? Kalau saya lah Menteri Pendidikan. Dengan ini saya mengumumkan bahawa sebagai menteri pendidikan saya menghapuskan mengumumkan penghapusan skim pinjaman buku teks buku teks ya. dan kita tukar kepada skim pinjaman tablet lebih ke tablet setiap sekarang. Ya? tahun tak ada jah satu tahun satu satu tablet setiap seorang Bagus tahun sih, dua tahun tiga tahun ya. empat tahun lima enam dan dalam tablet itu siap install buku teks buku teks yang terbabit jadi cikgu pun senang. Okey, kelas tolong buat latihan nombor tiga dalam folder nombor empat. eh sebelum tengah malam email kat saya. Hmm. Betul tak? Dan begitu juga saya umumkan bahawa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Perangan pastikan bekerjasama untuk pastikan selewat-lewatnya bulan 12 tahun ini kita telah menyediakan wifi percuma pada setiap kampung-kampung dan taman-taman perumahan. Sebenarnya yang dicakap oh, ustaz oh, terasa betul ya? masa tu. Barulah tak ada macam korang hari tu. Kenapa tak on kamera? Dah habis data. Ya. Yeah. <laughs> Betul tak ayat anak-anak kita? Masuk ya. Sudahnya cikgu je. tu seorang-seorang aja mengajar. Kesian betul. Tutup kamera sebenarnya main game. <laughs> Ada? Tu saya respect di Sarawak. Oh Allah, you all dengan kesusahan-kesusahan kawasan pedalaman ni saya tengok. Ada yang bawa anak masuk hutan naik bukit turun bukit semata-mata nak buka WhatsApp cikgu. Jadi Indonesia juga begitu cikgu. Di Miri ada Waktu satu kes macam pandemi ya. Buat homework. Tidur dalam hutan dah siap baru jalan balik ke hutan tu balik ke rumah. Itulah pada yang duduk di bandar tak bersyukur tak tahulah. Itu sebab kalau saya saya umum macam tu. Cukuplah buku teks yang bawa banyak-banyak macam tu lah. Bawa tablet aja. Baru dia steady. Zaman ni. is about time. Kan? <laughs> <laughs> See the leg uh, can speak English, you know. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Don't provoke, provoke, you know. <laughs> Tapi betul. Sebenarnya kita kena fikir practicality ni itulah dia. Eh? Tapi kalau difikir lagi, kalau di kota mungkin cocok gitu ya. Tapi kalau di pedalaman, di desa-desa butuh masa. Sebab tablet itu kan cepat rusak gitu ya. Kena cepat. Zaman ni zaman cepat. Lambat kita akan ketinggalan tengok masa tu you all ingat tak zaman kegemilangan dulu waktu Tan Sri S. Eh, Samivelu ingat tak Fuh, dia kalau bercakap confident kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos hari pos semalam sampai nak berhenti posmen tu gila betul macam mana nak buat hari ini pos semalam sampai kalau Barack Obama dengar ke Donald Trump dia telefon macam mana buat? Ha. Bayangkan hari ni post malam sampai. Eh aku dah apa dah suat tu tadi? Tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah. Rupa-rupanya maksud dia hari ini post satu malam sampai. <laughs> Satu malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Ingat tak masa yang kompleks mahkamah KL runtuh siling tu? Macam mana boleh siling ni runtuh ya Datuk Seri macam Memanglah ni manusia bikin bukan Tuhan bikin. Ha jangan. Tak. Betul juga dia jawab betul tu. Ya, betul Tapi kalau zaman ni kau jawab macam tu memang viral lah kan. Ha. Eh. adalah kan tapi kita rindukanlah suara tu sebenarnya. Eh. eh. Jadi seterusnya hadir pada peluang-peluang yang ada. Contoh dengar ada seminar datang, ada majlis ilmu datang, ada puan-puan baru datang, ada kursus-kursus yang perlu kita pergi. Pergi. Bila isi barang SKT, kursus-kursus yang diperlukan, jangan salinkan kawan punya. <laughs> Kau ingat bagian Asia tak perasan? Lepas tu kau dihantar pergi khusus tu kau marah. Kenapa asyik khusus ni? Kau ikut kawan-kawan kau punya. <laughs> Pergilah seminar khusus-khusus yang boleh meningkatkan pengetahuan kita. Gitu. Ketiga, apply. Jangan cakap saja kita kena buat. Kelima, seterusnya, mantapkan keupayaan kita. Contoh, aku rasa aku nak enhance lagi knowledge aku ni. Macam mana? Caranya aku nak sambung belajar. Boleh, tak ada masalah. Sambung belajar. Nak buat degree, nak buat master, nak buat PhD, buat. Tak ada masalah. Sambil kerja buat. Hujung minggu buat kelas online, boleh buat. Buat thesis, boleh. Tak ada masalah. Mak kata orang cantik teluk pantainya landai. Cik. Tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Uf. Ha. Kain songket benang sutera. Lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya. Walaupun sikit menjadi terang. Okay, wah. Pengen bangun gua belajar seperti itu ya. Maksudnya pantun itu pantunkah atau apa sih? Ya pantun ya, seperti itu ya. Seterusnya, profesional. Jangan campur aduk pribadi dengan tugas. Kayak eh, keren aja Time kan gitu ya. tugas, ya. Tugas betul-betul. Time kerja, kerja betul-betul. Bila dekat rumah, jaga hal ewa rumah tangga betul-betul. Betul profesional. Jangan ingat profesional tempat kerja je. Dekat rumah pun profesional. Jangan buat kerja waktu dekat rumah. Boleh buat kerja melainkan dah selesai urusan rumah, baru buat kerja. Fikirkan yang bergerak-bergerak dalam rumah tu. Jangan layan benda mati. Ni kat rumah pegang remote. <laughs> dekat rumah layan benda-benda hidup anak-anak kita isteri kita layan suami kita abang abang okey ni kerja macam mana okey nak sikit lah yeah. tahulah nak cakap ada je kerja sekarang yeah. cik baiklah ada ceramah ni yeah, yeah. jadi kurang sikit kerja enggak dia macam ni saya untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian saya boleh tahu tahap level stress you all dengan cara you gelak. <laughs> Yeah. Nak runtuh bumbung ni gelak tu. Mana you all stress kerja. Tapi mudah-mudahan release lah sikit. Kan? Saya okey je. Kita kita jangan fikir pasal orang. Jangan fikir pasal orang. Pasal diri kita, kita buat yang terbaik. Nak puaskan hati orang sampai bila tak boleh. Saya pergi ceramah kan dekat Semenanjung tu kan. Bawa kereta besar. Hu belagak kereta besar. <laughs> Bawa kereta Azia. Susah hidup di sana. Azia lain. Azia. Kita nak buat hati orang tak boleh. Saya ni Azia baru ni camah di UTM Skuda. Eh bukan UTM Jalan Semarak KL. UTM. Lepas ceramah. saya kita jalan kaki saat pergi ni. Tengah-tengah staff tengah kau kemas barang apa semua. Saya pun masuk pergi ke UTM Residence. Hotel. Jamuan di sana. Jadi Staff saya bawa Hazia parking dekat depan hotel. Bila kami balik, kereta penceramah kena klaim. Salah ke aku ni Azia? Tapi tak apa lah tunggu kenyap. Tak apa, tak apa. Minta maaf. Ustaz, kita, kita buka sekejap. Tak apa, saya okey je. Saya faham. Nyai kata Pergi ciamah dekat Kuantan Hotel butik Kuantan Untuk TM Telekom TM Sampai kat sana Weh kereta kotor ni Kau pergi basuh lah kereta tu Lepas kau datang ambil kau balik Okey bos Saya turun Dia pun jalan yeah. TM ni <laughs> oh, Steady start eh. Jauh-jauh datang naik grab Oh kereta aku ni Dia boleh cakap grab Mentang-mentang Asia tu Tu belum cerita ciamah dekat perumahan polis kat Sungai Besi. Ustaz-ustaz ah, nanti lepas tol ustaz berhenti kan kita akan escort ustaz sampai kat perumahan polis. Dua motor peronda, satu kereta polis Brave escort Azia. Yang kena escort lagi kecil daripada yang escort. Hoi rasa macam menteri, ketapi-ketapi semua. Ya. Dengan yeah. sadar, woo, woo. semua orang cakap, woi dia, woi dia escort Azia tu tak? Semua orang cakap, berani betul Azia ni ikut polis Tapi ada aku kisah tak payah pedulikan. Yang penting kita tahu kita di mana. Betul? Kita susah ke kita apa? Kita dengan keluarga kita. Harusnya apa namanya? Perusahaan Asia ini harus uh, apa namanya? memberikan sedikit rezeki buat ustaz ya. Karena nama nama Azia itu selalu disebutkan ustaz ya dalam ceramah gitu ya. Betul tak? Ha, biarlah orang cakap kau ni naik motor je, biarkan aku bahagia. Aku naik motor hari-hari aku boleh peluk suami aku. <laughs> Hmm. Itu je dapatnya, tak apalah. <laughs> yang penting bahagia. Betul. Eh, tu sebab orang yang kau sibuk nak kurus apa pasal? Eh. Biar dia gemuk-gemuk kegempal tak apa. Peluk tu zop sedap. Yang kurus-kurus tu. Alah, alah, alah, alah. Alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah. Betul tak? Kau tanya lah orang lelaki. Dia kan suka sangat yang kurus tu. Ya, betul, betul. Saya saya juga begitu je. Suka yang gemuk. Tengok, ya. tengok. Petikai, petikai. <laughs> Seronoknya iltizam berazam kita buat sungguh-sungguh nak buat yang terbaik. Seronok organize susun atur strategi kita dan letakkan niat yang baik-baik. Hidup kita tuan-tuan dan perempuan sekalian Jangan fikir nak jadi kaya Macam saya kata tadi Tapi fikirlah untuk bahagia Kenapa? Kerana akhirnya kita akan senang Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya Betul, betul, betul Biarlah kita bahagia Itu yang penting Biarlah rumah kita rumah Rumah Pak Man Dia orang rumah bungalow Bungalow ya, bungalow Bungalow Banglo lah. <laughs> Banglo. Biarlah. Waktu sunyi tak ada orang, sunyinya tetap sama. Kadang-kadang duduk apartmen, duduk maflet, tak sunyi pun. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah. Rumah <laughs> Ingatkan rumah kami. <laughs> rumah. dapat segininya ya kelakarnya ternyata kita rupanya biarlah wallet kita karena kesepian banget wallet kita tak macam dia wallet dia mahal 5000 ringgit wallet kita 50 ringgit bukan boleh masuk almari masa duit tebal-tebal tak boleh lipat kena cukuplah biarlah jam tangan je 50 ribu jam tangan kita 50 ringgit masa yang ditunjukkan sama betul betul sekali ya. ya. benar yang cakap bila pergi ya. seminar kat luar negara yang duduk kat depan ni dapat duduk business class contoh kita duduk ekonomi syukur waktu melepas waktu mendarat sama belum pernah lagi dia buat perempuan kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang-penumpang kelas ekonomi sila terjun ke pernah lagi. Malahan aku sonok duduk belakang dengan pemugari itu Kacang dah kacang, kacang. Boleh minta banyak kali kat bisnes tu. Eh, Jangan mengungut banyak betul kain nak lipat. Syukur tu tanda kita ada pakaian. Orang tu pakaian pun tak ada. Baru tempah baju ni tahun lepas dah tak muat. Syukur tu tanda cukup makan. Isteri aku ni ya Allah banyaknya cakap. Syukurlah sekurang-kurangnya dia di rumah menanti kita walaupun dibising. Dia masak untuk kita. Betul betul. Tepuk tangan kau belakang Eh? Jangan mengungut Suami kita tidur berdengkur Syukurlah sekurang-kurangnya Dia tidur di sebelah kita Bukan di sebelah orang lain Kau dukung yang ini ya Kau dukung yang ini Mana nak ha. Ha, Dia dapat nanti ha, Seorang lagi ah, Dia tak boleh tidur kalau tak dengar you dengkur tau Orang lelaki ni sebenarnya sebelum dia kahwin dulu Dia tak pernah dengar dia berdengku. <laughs> Tapi semenjak kahwin Dia boleh terperanjat dengan deguran di sini <laughs> Betul Yang dicekap Ustaz itu benar ya Saya pernah mengalami hal itu cuy Saya tiba-tiba aja apa berdengkur Saya kaget sendiri cuy ya Oh ternyata Saya gelak tu pernah berlaku tu dia tu banyak dengan dia kurang sendiri Bayangkan Pernah, pernah Iya tak sebab lelaki ni dia level penat dia lain Orang perempuan kalau boleh dengar dia punya dengkur tu seni dengkuran ni kita kaji dah Dia kalau bunyi dengkuran tu yang pertamanya dia bunyi tu dia mengunyah tu Nyam, nyam, nyam Makan apa pula lelaki aku ni Ada yang bunyi mengasah gigi Krik, krik Tajam gigi ni <laughs> Kan? Ada yang bunyi sombong kapal mungkin lama duduk di pelabuhan. Sampai pagi itu. Besok isteri ini tanya, "Bak malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah?" Oh. Bunyi yang paling popular apa tau? Bunyi vibrate. Hmm. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Dia yang lagi penat tu, dia ada bunyi hujung tu. Sikit je. Hmm. yang lagi penat hujung tu dia cakap bahasa Rusia. Hmm, kan kamu kamu siapa faham cakap? Orang perempuan, saya tanya betul-betul. Pernah tak kita, suami berdengkur kita sampai duduk tengok dia? Pernah tak sebab tak boleh tidur? Pernah tak? Pernah kan? Hmm. Hmm apalah yang kau tanggung ni bang Tapi yang lagi penat tu dia sampai dekat climax dia. Climax tu maknanya chorus dia dia macam dia macam tercekik tu. Ujung tu lepas tu dia senyap sampai pagi. Hmm. letak hidung hidup lagi nak hidup lagi hidup lagi ada satu makcik tu dekat Rembau di Negeri Sembilan dia kata tak adalah masa lain yang paling makcik tinggalkan pakcik kau waktu tidur lah dah tak terdengar bunyi dia lagi barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada <laughs> jadi mulai malam ini kalau dengar bunyi dengkuran suami bagi galakkan <laughs> hmm. Teruskan bang. Macam tu. Jadi kita pun okey. Ya? Jadi niat kita baik dan pesan-pesan akhir saya nak beritahu. Ini mesti yang enggak, pertama, enggak, ingat tadi yang enggak Prophet Muhammad cuy. sebut tadi. Hidup kita ni sementara nak beritahu. Jadi jangan kita habiskan kesementaraan itu dengan buat benda-benda yang tak baik dekat depan kerja. Jangan. Sekarang ni kerja, ada yang nak kerja 10 tahun, 20 tahun pun ada. Tinggal dalam 10 tahun, 15 tahun, ada yang tinggal 7 tahun. Tak sampai 10 tahun nak nak pencen. So biarlah kita pencen dengan flying colors yang tidak menyuka, menyus, menyusahkan orang lain, menyukarkan orang lain. Tujuh tanda keberkatan rezeki. Pertama, rezeki yang kita dapat walaupun sikit tapi cukup. Malahan boleh berkongsi dengan orang lain. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik menyanyi dia. Indah sungguh panorama Isteri kat dapur Bagai pulau ni warna anak ulala Bahagia hidup Kurang masalah Masalah ada tapi boleh diselesaikan Ketiga Apabila anak berjaya dalam bidang dia Dalam subjek sepuluh subjek dia ambil dapat belas A Pecahan tak wajar Berlebih pula A nya dalam bidang kemahiran dia pandai dia pandai ni dia tengok dia tahu aircon tu belum on ke dah on <laughs> itu tak payah belajar pun boleh tahu tak kisahlah mana dia pandai ah. anak kita tak menyakitkan hati keempat kita senang di tempat kerja dan menyenangkan orang lain orang lain pun senang dengan kita itu tanda keberkatan rezeki kelima kita mudah untuk taat perintah Tuhan keenam rumah kita seringkali diziarahi ada je tetamu datang rumah itu tidak termasuk yang tin tin tin shopping itu tak termasuk itu kau yang order dan yang ketujuh doa kita senang dimakbulkan itu tanda keberkatan rezeki oh, ingat ya. dunia ini adalah sementara sifatnya apatah lagi yang ada di dalam dunia jangan kita kejar sangat yang paling penting kejar kebahagiaan membahagiakan orang lain itu yang penting inilah gelak yang paling kuat kau gelak hari ni kan kesian tengok mana you stress ada yang dah pegang perut dah betul gua gua merasakan itu yang main-main siapa yang bawa beranak tu buka jahit tau yang main-main jaga ingat satu lagi dia katakan kalau nak berjalan jauh kalau nak berjalan laju kalau nak berjalan laju jalan seorang-seorang tapi kalau nak berjalan jauh berjalanlah bersama-sama betul kerjasama dengan tim Eh? Malam ni pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, abang jalan seseorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, abang jalan dengan melo. Apa? Apa? Melo? Melur? Apa? Melo? Malam ni pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, abang jalan seseorang. Ya, betul. Tapi kalau abang nak jalan jauh, abang jalan dengan Melo. Melo itu apa ya? Dan, dan, dan. Dan satu lagi, ingat hidup kita ni adalah antara birth and death. B dan C. Birth and death. Eh, B dan D. B dan B dan D. Hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Di tengah-tengah antara B dan D ada? C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani happy nak menyakitkan hati orang nak mengejarkan orang dengking orang tak habis-habis buat apa biarlah kita berbahagia dengan kehidupan kita jaga amanah elok-elok kerja baik-baik mudah-mudahan JKR menjadi organisasi yang terbaik amin mudah-mudahan okay. Yeah. Tuan banyak sangat fikir. Nak tepuk pun fikir tu. <laughs> tanya tengok dia tepuk tepuk tepuk dia tepuk jadi jadi itu saja daripada saya so ucap terima kasih banyak jangan stres-stres biasalah kerja memang stres mana ada kerja tak stres kalau tak ada stres kita takkan boleh buat kerja kena ada stres tu baru kita nak buat kerja pasti ada eh? kerja kerja, kerja. kerja yang terbaik mudah-mudahan percaya ada hikmah kebaikan Tuhan nak bagi dekat dekat kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian Bak kata orang sepan pada itu tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Keren banget ya Tenang-tenang idea ya? sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik pihak JKR Sarawak menyemput. Rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Okay. Thank you. Terima kasih. Okey cuy, itulah tadi uh, ceramah atau motivasi yang diberikan oleh Ustaz Syamsul Debat yang menurut saya ya, menurut saya untuk video kali ini tuh lebih ini ya. Eh, Ustaz kayaknya memang moodnya bagus di sini cuy. Jadi menyampai apa namanya penyampaiannya itu lebih uh, di sini yang suka, saya suka ya. Uh, Ustaz di sini memberikan penyampaian dengan banyak ekspresi gitu ya. Banyak banyak memang uh, perkataan Ustadz, kalimat Ustadz yang diucap di sini itu yang pernah saya tengok eh, pernah saya dengar gitu ya. Sudah banyak banget. Tapi di sini tuh kayak ini ya, kayak apa ya, moodnya tuh bagus aja gitu ya. Ya pantasan lah viewnya di sini tuh agak banyak ya. Saya penasarannya itu sebenarnya dari mat kilaunya itu cuy ya. Ternyata eh, kalimat yang sering dibawakan Ustadz itu dirubah sedikit. Jadi diisi dengan eh, apa namanya? kata Mat Kilau dengan apa Adiputra gitu ya. <laughs> itu itu yang agak berbeda di video kali ini cuy. Tak tahu kenapa cuy ya, setiap mendengarkan Ustadz ceramah itu kayaknya saya memang nggak bisa mendengarkan Ustadz itu ceramah sampai terlalu lama gitu ya. Karena saya orangnya kan mudah terhibur. Jadi saya tertawa itu kayak ini udah nggak bisa kontrol gitu, sakit banget kepala saya cuy ya. Saya tadi pakai sudah pakai minyak ini ya. Sakit banget ya. Oke cuy dan mungkin itu aja cuy ya. Hmm, saya nggak bisa banyak cakap di sini cuy. Saya sakit kepala banget ini. Parah banget, betul-betul sakit banget ini cuy. Mungkin itu aja kalau memang saya ada salah atau uh, saya tertawa berlebihan atau menyinggung korang, tolong dimaafkan cuy ya. Dan saya harap korang terhibur ya bersama saya tengok video Ustadz. Saya sampaikan sekali lagi cuy ya, saya mereaksi Ustadz itu bukan semata-mata ingin, bukan untuk menghibur diri saja cuy, tapi memperdalam ilmu juga gitu ya, memperdalam pengetahuan juga gitu cuy ya.